hello and welcome friends Google sheet की ये खास बात जो आपको दिखाने जा रहा हूँ देखिए यहाँ पर ये देख सकते हैं ये एक हमारे पास डेटा मौजूद है पहले से और यहाँ पे स्टेटस दिया गया ठीक है अब ये पास्ट दिखा रहा है अगर मैं जैसे ही इसे अनटिक करता हूँ तो ये फेल्ड हो जाएगा अपने आप फिर इसे टिक किया तो ये पास्ट हो गया फिर इसे टिक किया तो ये पास्ट हो गया अनटिक कर दिया तो फेल्ड हो गया तो ये कमाल का ऐसा आप कैसे बना सकते हैं यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से कैसे इसे लगा सकते हैं इसके वीडियो पहले से अपलोड है आप जा करके देख सकते हैं ओके